baraka top kel bu yoqqa yo san tur san tur tur oting nima edi hayotbek hayot qo'qondan qaysi qo'shilasiz to'y bo'ladi to'y bo'ladi uylanganmisan yo'q necha yoshlasan yigirma to'rt yigirma to'rt как раз mos sanga qaras uchradi manga o'sha qiz yana yuragim etdi unga jiz yana Bu Ona sevgi deydiler hayna hay Bu işe yaman kız da yapın tay Vay vay atası bitti kızı erketay Göya ki asmanda göğay yurakam ham siz duolar qiling ona rahmat rahmat rahmat qaya qara sanagan yerding bo'lyaptimi mikrofon olib o'zingni uyingda uyada kattaxonangni uyda uyada buyoqqa yuribsan xalqa xuddi san tanigan maykaga o'xshab nima qilib qo'yyapsan mazani ketingdan alagan itiga o'xshab yurma u yerdan buyoqqa yomon qilib yo man hayron qoldim man man chetda qolib ketdim уже yana meni suhbat hala voy молодец e qoyil lekin endi oxiri あれ耳がすかれayni shunaqa bo'lib qoldi endi voy mana mana san'at qayerda qaranglar mana kutilmaganda xalqni ichidan chiqib keladi shunaqalar xuddi yerdan qo'ziqori shunday chiqib keladiyu ha malikaxon qarang ko'pchilik ashula chiqolmagan ish qildi bu bola hozir birinchi marta chiqishi xuddi o'zini qo'qonda yurgan hovlisiga o'xshab yurib odamlar ham xuddi o'zi mana tog'lar xonlar o'tiribdi voy молодец voy baraka top umring uzoq bo'lsin legine san uylanish sonimsan срочно uylan san o'sha joyingda turolmayapsan hozir qalta o'zi nima ish qilasan qayerda o'qigansan shu nima shu Ha? Alloh bergan talant nima olloh bergan talant yomon berib yuboribdi lekin молодец olloh bergan talant juda dahshat va andijoningni ham uxlatib yubordi ya voy молодец voy maza qilib yubordi молодец baraka top nima ish qilasan kasbing nima nima shu nima tilanchilik qilmaysan to'g'rimi shu nima shu mana turibsan anaqa shu mana mana shu qilib yana migrant tuzg'udi masak borib tushib bo'lar ekan besh vaqo bitta qarsak chalib qo'yinglar shunga imron o'sha uyga ketib bor shekilli qarasa imron точно uyga ketdi buni ko'rib siqilib qoldi уже bu imron alyo imron u o'zidan ketdi shekilli u yetib qolyapti to'yimga imron keladi shukur keladi deyapti mana u bo'ldi договор yo'q pulga gaplashish yo'q kelatyapti bo'ldi уже bo'ldi tekin saida baturvar kelin salom qiladilar короче to'y ketdi hammasi zo'r imron qani imron u bu yerda nima voqelik bo'ldi qayerda yuribdi u вообще bu qayerga ketdi ha bilet topshirgan ketdi shekilli manimcha besh baho